Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели нашего канала в YouTube, и не только в YouTube, в других соцсетях. Мы сейчас пройдем э, демонстрацию, проведем вам демонстрацию интервью на продуктивность. То есть то, э, как проводить интервью для людей э, и увидеть, насколько они способны достигать какого-то результата в жизни. Вообще способны ли достигать результата. Прямо сейчас пройдет демонстрация, и к нам сейчас придет наш участник. Добрый день, Вячеслав. Здравствуйте. Здравствуйте, Борис. Спасибо, что дошли до нас. Присаживайтесь. Итак, эм, меня зовут э, Вячеслав Богданов, я руководитель компании «Мастер продаж». Я так понял, что вы э, претендуете к нам на должность э, специалиста по найму персонала. Это так? Да, именно так. Именно Хорошо. Так. А, а, Борис, а вот э, э, я вам сейчас хочу провести небольшое интервью, вот, и хотел бы, чтобы для того, чтобы вы четко, классно поняли, э, вот, о чем будет идти речь, хочу вас, вам прояснить одно очень важное слово, потому что интервью называется «Интервью на продуктивность», и главное слово здесь звучит как слово «продукт». И э, для того, так как в словаре несколько значений этого слова, хочу вам прояснить его четко, понятно, чтобы дальше, как говорится, мы шли с открытой книгой, и вы понимали, о чем я вас буду спрашивать. Нормально так? Да, да. Хорошо. Э, Борис, э, значит, продукт, в нашем понимании, о чем я вас буду больше всего спрашивать, это законченная услуга или товар, который обладает высоким качеством так. и имеет ценность и который можно обменять внутри или вне компании на деньги, помощь или другие какие-то ценные предметы. Вот. И э, вот на основе этого можно сказать, что, как говорится, каждый сотрудник э, в компании имеет свой продукт. И, э, например, для того, чтобы вам было понятно, что будет продуктом той или иной, как говорится, а, профессии, Э, я вам еще сейчас несколько профессий назову и скажу, что будет их продуктом, чтобы вам было еще более понятно. В целом это что-то завершенное. Ну да, я понял. Да. Вот. Ну, например, там, если это человек, который моет окна, для него продуктом не будет то, что он моет окно, а для него конечным результатом, за что ему платят деньги, это будет э, чистое окно или чистые окна, если их больше. Понятно. Вот. А если, например, это пекарь, который печет хлеб, то для него будет вкусный хлеб, который люди хотят покупать. Угу. Вот. Вам теперь понятно, что да. такое продукт? Да, я понял. Хорошо. Тогда скажите мне, пожалуйста, э, я вам сейчас назову несколько профессий, чтобы увидеть, что вы точно поняли, о чем я говорю. Да, да, вот, и их попрошу, чтобы вы назвали именно продукт этих профессий, как вы его видите. Э, вопрос такого характера. Скажите мне, пожалуйста, как вы видите, как вы думаете, что будет продуктом э, хирурга, который делает операции, например, на аппендицит? Ну, продуктом для хирурга, по всей видимости, будет э, успешная операция, успешно завершенная операция и здоровый пациент. Хорошо, да, это именно так. А скажите мне, пожалуйста, что будет продуктом монтажника дверей? Э, качественно установленная дверь, ага. которую можно уже открыть, закрыть, которой ага. можно пользоваться. Можно пользоваться. Да. Хорошо, да, именно об этом. И еще одну профессию вас хочу попросить, чтобы вы посмотрели. Ну, например, это преподаватель английского языка. Ну, для преподавателя английского языка продуктом будет э, ученик, который э, знает английский язык, то есть умеет э, использовать английский язык в своей речи, говорить на английском. А, говорит на английском. Да, ученик, ага. который говорит на английском. Ага, хорошо, да. Именно об этом пойдет речь в интервью на продуктивность. Да, я понял, хорошо. Хорошо. А теперь хочу вас попросить, чтобы вы назвали ваше имя и фамилию. Меня зовут Борис Рожкован. Борис Рожкован. Угу. И вы претендуете к нам на специалиста по найму персонала. Именно так. Хорошо, Борис, я понял вас. И вот согласно с тем, что вот со значением слова продукт, скажите мне, пожалуйста, согласны вы ли с тем, что каждый сотрудник компании имеет свой продукт? Да, безусловно. Согласны, да? Хорошо, понятно. Если вы сейчас не работаете, укажите, как давно вы не работаете. А, две недели. Две недели я не работаю. Ага, ага. А что вы делали вот эти две недели? Ну, я, собственно говоря, занимался поиском нового места работы, я рассылал свое CV, ходил, уже было у меня до этого несколько собеседований. Ага, ага. Э, ищу место работы, которое подойдет мне и куда угу. подойду я. Понял, понял, хорошо. Борис, тогда мы сейчас рассмотрим место работы, которое, а с которого вы ушли буквально две недели назад. Да, хорошо. Хорошо? Да. Итак, ваша должность, которую вы выполняли именно там. Я был администратором. Администратором, да? Да. Э, как компания называется, в которой вы работали? Это загородный гостиничный комплекс. Э, гостиничный комплекс, да? Да. Название прямо сказать, да? Да, пожалуйста, Пояна назовите. Брадулы. Как? Пояна Брадулы. Пояна Брадулы. Угу. Хорошо, спасибо, Борис. А скажите мне, пожалуйста, чем занимается сама компания, кроме вот гостиничный комплекс, что там, ну, гостиница? Ну, там, э, там не гостиница, там домики для отдыха, домики угу. загородные такие из э, дерева, э, ресторан, беседки на улице, баня, сауна, то есть полный комплекс для отдыха. Услуги для отдыха, да? Да, да. да. Угу. Отдых на природе. Хорошо, я понял вас. А теперь, э, спасибо, что ответили на эти вопросы. Теперь хотел у вас спросить, какой период вы проработали в этой компании? Вот сколько срок, срок какой? Э, полгода. Шесть месяцев, да, получается, да? Эм, скажите мне, пожалуйста, какие э, ваши основные обязанности вы выполняли? И важно здесь не просто, как бы, что вы открывали дверь или закрывали ну, дверь. Нас интересует основное. Базовое. Да, да, да. Хорошо. Угу. А, ну, в первую очередь это э, поиск клиентов и... Вы занимались поиском клиентов? Да, ну это э, как бы я обзванивал э, людей, предлагал им отдохнуть у нас э, в, в нашем загородном комплексе. Угу. Вот. Плюс я принимал звонки входящие угу. от клиентов, которые интересовались, которые уже узнали о нас, где-то интересовались. Угу. И э, собственно говоря, делал им презентацию, то есть говорил, э, что у нас за комплекс, чем он хорош, а, какие у нас виды отдыха есть, да, как у нас можно отдохнуть, э, сколько это стоит, то есть на все вопросы отвечал. Ага, то, то есть, в первую очередь входящие. я принимал входящие звонки, потому что основной поток был, то есть э, реклама была достаточно серьезно и известный достаточно комплекс в городе, поэтому ага. очень много входящих. Плюс обзванивал знакомых, друзей обзванивал. Ага. А, по рекомендациям там говорили, вот позвони этому человеку, может ему будет интересно. Так, еще занимался и э, звонками так, искал клиентов, которые могли бы отдохнуть. Понял, понял. Еще какие-то основные обязанности были а, у вас? Да, в моем подчинении находился небольшой штат сотрудников. Это были э, охранники. Ага. Да, два охранника находилось в моем подчинении. Э, это были э, две уборщицы, которые занимались уборкой ага. э, домиков беседок, и э, штат разнорабочих, которые были у нас э, грузчиками, тоже уборщиками на улице. Угу. Это э, около 5, 5 человек. 5 человек. Угу. Еще угу. Вот эти э, ребята были в моем подчинении. Понял вас. А скажите мне, пожалуйста, э, Борис, а вот обязанности какие вы выполняли в связи с э, отношениями с этими сотрудниками? Я должен был как бы в начале рабочего дня раздать всем поручения, сказать, какой объем работы им нужно сегодня выполнить. Э, затем я должен был э, контролировать процесс выполнения этой работы. Угу. И в конце, когда все закончено, я должен был проверять э, в итоге, насколько все качественно они выполнили. Ага. В случае, если были какие-то недочеты, я должен был коррекции проводить, то есть объяснять, что нужно делать, как нужно это делать по-другому, может быть, и затем я отчитывался перед своим уже непосредственным начальником о своей работе проделанной и о э, работе вот этих ребят, которые были в моем подчинении. А, Моим непосредственным начальником был уже исполнительный директор по всему комплексу. Угу. Вот. И э, кроме того, в моей обязанности было вести э, учет, то есть э, касса на мне была, то есть со мной все рассчитывались за домики, за беседки, за сауну, баню. Учет финансов, да? Да, за бар, который у нас там мини-бар есть. Угу. Все, кроме ресторана, в общем, за все, кроме ресторана, учет, расчет велся со мной, и я должен был вести учет кассу угу. и сдавать опять-таки деньги в конце смены угу. моему непосредственному руководителю. Угу, угу. Понял. А что-то еще вы можете добавить или это все? Ну вот это самое главное. Да. Там ну, появлялось какое-то дополнительное, в любом случае это большая территория, поэтому там нужно иногда и мне прибраться, допустим, или ага. там, э, собаку выгулять, допустим, надо, или проверить, как там. Ну, в общем, а, дополнительные там э, какие-то обязанности тоже всплывали, но это основное, вот то, что я сказал. Понял, хорошо, спасибо. А теперь, э, помните, я вам прояснял, что такое слово «продукт»? Да, да. Вот с учетом того понимания, что такое продукт, хотел бы вам задать следующий вопрос. Что было вашим продуктом или как бы вы описали свой продукт именно на этой работе, как администратор гостиничного комплекса первую очередь это все-таки те деньги, которые были в кассе, которые я передавал исполнительному директору. Потому как именно я занимался продажами э, и сбором этих средств, то есть э, деньги в кассе и довольные клиенты, довольные посетители. Потому что, опять-таки, от меня и от моих э, подчиненных зависело то, насколько довольны они будут отдыхом тем временем, которое они провели у нас. Угу. А скажите мне, пожалуйста, вот у вас получается, что вы видите два продукта вот да. было, да? Да. Ага, понял. Хорошо, можем идти далее? Да. Тогда следующий вопрос, который я вам буду задавать, я буду вам задавать об обоих этих продуктах. И может быть такое произойти, что там вам нужно будет каждый из этих продуктов по отдельности как-то описывать. Да, да. Нормально да, так? Конечно. Хорошо. Скажите, пожалуйста, измеряли ли вы свой продукт или был ли способ проверить, насколько много вы этого продукта производили? Ну, конечно, да, можно было измерить. Ну, что касается денег, у нас была касса, по которой мы, собственно, и для, <laughs> для этого она и была, чтобы мы измеряли количество денег, которые у нас были. А что касается довольных клиентов, то мы, безусловно, вели учет. То есть, если э, э, вы получается, что на этот вопрос отвечаете, да? Да, да, да. да. Мы, ну есть... И у нас как раз соответствует с этим вот следующий вопрос. Если вы ответили да на предыдущий вопрос, опишите, каким способом вы это делали или делаете, да? Но вы сейчас не работаете, значит делали. И теперь нас интересует, деньги в кассе вы считали э, каким образом? То есть, как это измерялось? это измерялось, ну, собственно, суммой определенной, да? Вот просто считали получил, деньги, просто да? считал деньги, да. Просто угу. считал деньги, и потом выбивал в конце дня итоговый чек, и сумма, которая у меня на руках, которую я передаю исполнительному директору, должна соответствовать той сумме, которая у меня в чеке. Понял. А довольны посетители? Э, мы измеряли, вот мы делали учет, то есть mm там записывали каждого клиента, который у нас был, и, собственно говоря, считали... То есть письменный какой-то учет? Э, э, я вел письменный, мой напарник его не вел, я вел письменный учет, мой напарник так, старался всех просто запоминать. Ага, понял, хорошо. Ну, речь идет о вас сейчас. Да, да, да. да. Хорошо. Я, учет, да. я понял. Тогда вот следующий вопрос, он будет касаться снова обоих этих продуктов, и по отдельности хотел бы получить от вас ответ да. на оба из этих продуктов. А сколько продукта и за какой период вы производили на этой работе? Э, ну, тут нужно посчитать примерно, да, что, что касается денег. Э, если у нас было 4 э, двухэтажных домика и у нас было 4 домика э, маленьких, это 8 домиков, э, на выходные заполненность была полная. Я скажу, давайте так, я скажу в неделю, сколько примерно денег было, потому что Скажите. дни бывают разными, а вот в неделю примерно это значит зарплата? Это примерно 30 эм, э, тысяч лей в неделю. 30-40 тысяч лей в неделю. 40 тысяч леев в неделю, неделю да? да? да. Понял вас. Хорошо. И давайте тогда разберемся по поводу довольных посетителей. Да. Это около... На беседках много их было. Ну, так, в среднем. Да, в среднем в неделю 200-250 человек. 200? И все они были довольны? А, на моей памяти, то есть, не было людей, у которых возникали конфликты какие-то со мной, или какие, которые высказывали какое-то недовольство предоставленными услугами. А, а довольство или довольность? Да, очень многие уходя, когда уходили из э, уже вечером, покидали либо беседку, либо на утро покидали домик, э, говорили, что обязательно вернутся, и многие возвращались, то есть довольно, довольство вы высказывали очень много. То есть получается 200-250 человек в неделю? неделю, да, примерно угу. так. Понял, хорошо, спасибо. А скажите мне, пожалуйста, вот э, в вашей компании, я у вас услышал, что у вас был напарник. Да, да, именно так. Который делал то же самое? Да, что? мы с ним работали посменно. То есть, да, Отлично. Тогда вот именно по этому поводу мне и вопрос. Каков был ваш уровень производства по сравнению с вашим напарником? Вот по, имеется в виду то количество, которое вы здесь назвали, у него было. Клиент, как по отношению к вам? Клиентов и денег. Да. А, у него, э, в принципе, мы были на одном уровне. Потому как э, ну, как бы поток клиентов оставался практически неизменным, что в мою смену, что в его смену. Поэтому, угу. что касается денег э, в кассе и довольных клиентов, э, мы были с ним на одном уровне. Угу. Что касается уже других функций, которые мы выполняли, а именно работе с подчиненными, то там я был гораздо, то есть я эти обязанности именно административные выполнял гораздо лучше, чем он. У него были конфликты практически с каждым из работников, то есть многие выражали недовольство его методы и подходом к работе с подчиненными. Вот. У меня же все было нормально. То есть с этим. И плюс э, у меня не было никаких э, нареканий, высказываний каких-то от моего руководства, то есть что я что-то делаю не так, или какие-то проблемы, чтобы возникали, не было. Угу. У него это было ну, на регулярной основе, именно поэтому как бы, его в итоге и уволили. Потом я ушел, и еще не нашли мне, ему замену тогда. То есть получилось так, что я примерно э, месяц угу. работал без напарника. Сам работал. Да, да. и угу. именно поэтому, собственно говоря, я ушел в итоге. Понял, хорошо. Э, следующий вопрос. Э, каким образом уровень ответственности, возложенный на вас, менялся с течением времени? Уровень. Ну, уровень ответственности повышался постоянно. Первое время, первые недели, две-три я пользовался помощью моего руководителя непосредственного, то есть он не помогал всем, потому что территория большая, обязанностей много, работы много, и ага. сразу все это освоить было ну, очень сложно. Ага. Поэтому первое время я взял на себя только какую-то часть обязанностей, угу. и затем по нарастающей это шло, и в итоге я выполнял все, что от меня требовалось, то есть самостоятельно. Угу. Понял, хорошо, спасибо. А, как с течением времени изменялся объем выполняемой вами работы? Вот именно с момента, как вы только начали работу, в процессе до вашего увольнения. Соответственно, тоже э, возрастал постоянно. Возрастал, да. Чем больше обязанностей на себя я брал, тем больше у меня был объем. Понял, спасибо. А скажите мне, пожалуйста, кому вы отчитывали за свою работу? Вот был же человек, да, перед кем вы отчитывались? Да, исполнительный директор. Исполнительный директор исполнительный всего комплекса. Директор, да. да директор. А, его фамилия и имя. Опять-таки их было два, а, но а, одного из них уволили через два, два месяца, как я туда устроился, остался uh -huh. один. Uh -huh. Значит, тот, который все время проработал, это Сергей Владимирович Рожкован. Сергей Владимирович Эм, я вижу, что э, его фамилия э, соответствует и вашей фамилии. Это мой брат старший, да. Это ваш брат, Это да? Старший. Угу. Понятно. А если кто-то другой, более, да. как говорится, а, перед кем он отчитывался и который с вами знаком и знает вас? Тот же исполнитель, другой исполнитель, вернее, директор, угу. который также там был, но не в, в течение двух месяцев он там был. Я понял. Это Чернов Игорь. Чернов Игорь. Угу. Понял. Хорошо. И теперь э, было бы неплохо, чтобы вы дали контактные, контактную информацию, как мы можем с этими людьми связаться, чтобы проверить ту информацию, которую вы до сих пор назвали. Конечно, я возьму телефон свой. Хорошо. Угу, хорошо, давайте. Угу. Да, я слушаю вас. Сергей 069 угу. 120 угу. 741. Угу. А номер, номер Игоря Чернова у меня в старом телефоне, у меня его с собой нет. Я как только вернусь домой, я вам сразу же перезвоню угу. и сообщу. А есть какие-то другие контакты, которые как бы мы могли найти его номер телефона без вашей помощи? Через Сергея можно найти его номер Через телефона. Сергея, да? Да, у него, естественно, ага. номер, они друзья. Я понял вас. Итак, последний вопрос по этому месту работы. Да. Скажите мне, пожалуйста, почему вы решили уйти с этой работы? А, я сказал, что наступил такой момент, когда уволили моего напарника, ну там не буду называть причины, по которым его уволили, и я остался один. А работа, по сути, там круглосуточная. То есть у меня была смена такая, я приходил на двое суток туда, угу. и там двое суток я оставался. Угу. То есть ночью, если там все притихло, да, все разошлись, кто угу. там в домиках спит, я мог тоже отправиться, было место, где я мог лечь спать, угу. утром вставал, и двое суток я там находился. Угу. Затем я уезжал домой, приезжал мой напарник, и он двое суток находился. Затем угу. моего напарника э, уволили, я остался один. Угу. И по договоренности с исполнительным директором э, делали следующим образом. У нас э, была девушка, которая была помощницей нашей. Угу. Она ну, схожие функции выполняла, что и мы, но гораздо меньше обязанностей на ней было. Угу. И э, днем э, она была, ну, то есть администратором на рецепции, ей помогал исполнительный директор. Я приезжал к вечеру угу. и э, до утра оставался там. Угу и такой график работы, он был очень, очень тяжелым и неудобным. И я так проработал практически месяц, э, замена не была найдена. И я решил, что с таким подходом как бы нужно, нужно нам все-таки нужно мне уйти и э, начать искать новую, новое место работы. Потому То есть, что если объемы я... работы были просто нереальными, я, и у меня не, как бы не было даже особого желания искать э, замену. Угу. Если я правильно понимаю, вы ушли из-за того, что график работы резко изменился, и он стал очень неудобным, угу. крайне неудобным. Угу. Угу. Неудобен. То есть я работал ну, по ночам, то есть исключительно по ночам. Да, то есть вы физически не успевали. Я физически успевал, но был истощен. Угу. Регулярно был истощен. Не было нормального сна, угу. дневной сон и то не всегда, потому что были и другие как бы дела, которые угу. нужно делать. Я не могу просто днем весь день проспать, а ночью всю, всю ночь проработать. Угу. Просто я физически даже биологический ритм он был сбит абсолютно. Mm-hmm. Я просто понимал, что я в ужасном физическом состоянии нахожусь, mm-hmm. и я понял, что я так дальше продолжаться не может, потому что это начало сказываться на моем здоровье. Mm-hmm. Понял вас. Хорошо. А, скажите мне, пожалуйста, что-то вы можете добавить по этой еще работе? Ну, в принципе... Что-то, может быть, у вас получалось очень отлично или не обычно? Ну, очень хорошо у меня получалось э, находить э, контакт с э, моими подчиненными ага. и контакт с клиентами, которые приходили к нам. И ага. то, есть, то есть вот именно на уровне общения, на уровне все было у меня замечательно. То есть я коммуникабельный вообще человек, коммуникабельная ага. личность, и поэтому никаких проблем у меня в этом, с этим не возникало, и все мои подчиненные были мной очень довольны. Я понял вас. Хорошо. А, Спасибо, Борис, за ответы по поводу этой работы. Конечно, мы перейдем к следующим еще остальным работам, которые вы занимались до этого. А, для наших э, зрителей хочу добавить, что Эм, есть смысл проверить последние несколько мест работы. Если человек не работал, например, это первое его место работы, может быть такое, как когда это молодой парень из университета, то в этом случае это действие должно совершаться по поводу победы достижений, которые человек достигал именно, э, и вопросы должны быть зациклены на область побед достижений, которые человек достигал э, в школе, в университете, дома, еще где-либо. Вот. И очень важный момент, если вы заметили, то у нас всегда есть такой вопрос, который выясняет, насколько э, вы можете проверить, утвердить те данные, которые человек дает здесь. И э, если вы заметили, у нашего э, Бориса, исполнительным, как говорится, руководителем, непосредственным руководителем был его брат. Это поэтому э, мы выясняем другие люди, которые могли э, удостоверить эту информацию, так как от брата не всегда есть шанс получить самую э, достоверную информацию. Вот. Поэтому вот так мы проводим а еще несколько мест работы, проверяем, или другие вещи, которые необходимы для того, чтобы увидеть его победы и достижения. И в целом мы проверяем и смотрим на то, насколько человек видит, и не просто видит, но и достигает результатов в жизни. Если он может завершать цикл действия, как начать, изменить и завершить то а, его можно считать продуктивным и про, про, проверять на знания или на другие какие-то качества, которые вам есть смысл проверить. Если, э, к примеру, человек непродуктивный, вы не видите в нем качества, которые могли бы подойти на то место, на которое он претендует, то в этом, э, как говорится, на этом интервью можно и, закончить, и дальше тратить время нету смысла. Вот. Поэтому я вам желаю хорошего дня. Э, господа руководители вот, и те, кто смотрит наш канал. Э, хорошего настроения. А Михаила, который участвует сейчас, попрошу нажать на кнопку «Стоп». На ту же самую. Спасибо.